真心啦，咩啊？我出乜鬼去啫？我要睇你又食花生啊！我咁样病埋喺喺喺呢咁多后面嘅冇事嘅，咩都冇发生到。你你拎包 block 未啊？听到声，快快啲 check。 哦哦哦哦哦哦！我 T v 翻咗屋企啊，发生咩事啊？收醒完应该有冇稿啊？你我我我 Flashback 咗啊！俾我俾我我去探我去探 Flashback 咗我而家 T P 咁翻去，哇！好 <laughs> 鬼屌你！Three two。 One，哦，Blaze，隱形嘅 Blaze，我聽到勁多。哦，我一企入去會發生咩事好冇 damage。哦，oh shit，呢個係真爆噶。 薯仔機，反而系攞啲西瓜同埋。喂喂喂！